गुड आफ्टरनून दोस्तों मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ एक और न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ये बिल्डर जो है सिग्नेचर ग्लोबल है इसमें और प्रोजेक्ट का नाम है अमीरा सिग्नेचर ग्लोबल और इसमें ये अपने टू टाइप के बी एच के लेके आ रहे हैं एक वन बी एच के एक थ्री बी एच के हैं वन बी एच के की स्टार्टिंग प्राइस है फोर्टीन लैक्स और थ्री बी एच के की प्राइस रहेगी forty twenty eight lakhs sorry और इसकी कनेक्टिविटीज़ जो है द्वारका एक्सप्रेस वे से बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे एंड जो पटौदी रोड है वो इसके बिल्कुल ही साथ में है और मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट साइड पे गूगल से मैं इसको विज़िट करने वाला हूँ आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा ये हम आ गए हैं गूगल मैप पे गूगल मैप पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का जो टैग लगा हुआ है मेरे आ, मेरे नंबर के साथ सॉरी और इसमें मैं आपको इसका जो लैंड है टोटल वो बता देता हूँ मैंने ये रेक्टेंगल से जो मार्क किया है एक तो ये वाला लैंड है इनका और एक ये वाला लैंड रहेगा ये टोटल लैंड बताई जा रही है सिक्सटीन टू सेवनटीन एकड़ बट जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अपना एट एकड़ में लेके आ रहे हैं और ये आपको जो इसके बीच में ये जो वेज देख रही है यहाँ से कनेक्टिविटी रहने वाली है आपकी पूरी पटौदी रोड से और ये जो रास्ता जाता है दोनों ही साइड से ये पटौदी ये पटौदी की साइड जाता है यहाँ पे सीधा आप देख रहे होंगे पटौदी मार्ग है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इधर सामने ये पटौदी रोड मार्ग है और इसके बाद मैं आपको जो कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेस वे पे मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपका थोड़ा यहाँ से कितना दूर है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये द्वारका एक्सप्रेस वे है पूरा यहाँ से और ये ये साइट है अमीरा बासमती राइस के नाम से जो यहाँ पे अमीरा बासमती राइस की जो मिल थी पहले ये उसी की लैंड सिग्नेचर ने परचेज कर ली और उसी की लैंड पे ये लेके आ रहे हैं अपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नियर में कौन कौन सी सोसाइटीज़ जैसे सेंट्रल पार्क्स है गोदरेज ओसिस है गोदरेज आइकन्स है एंड अंसल की अब मैच्योर टाउनशिप्स है सेक्टर्स एटी एट में और अब थोड़ा इसको ब्रीफ में लेके चलता हूँ आपको दूसरी जैसे कि इनके रेट्स क्या है यहाँ पे नियर में गोदरेज ओसीज का अगर थ्री बी की प्राइस की रेंज करें का प्राइस चेक करें तो लगभग वन सी से अबव ही है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ करंट प्राइस क्या आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी यहाँ पे अपना अफोर्डेबल हाउसिंग के अपना अप्लीकेशन लगा सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों मैं मैंने यहाँ पे उसी sector eight A three B H K price जहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे ये रेट्स निकल के आ रहे हैं टू बी एच के का जो एरिया है नियर अबाउट ये एरिया है ये प्राइजेज हैं क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है इस ग्लोबल की ये इसमें one B H K three B H K ही आ रही है तो three B H K price आप देख रहे हैं कि अब वन सी आर से अब ही है और आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आपको ट्वेंटी एट लैक्स के आसपास ही रहेगा और और इसकी थोड़ी डिटेल और बताने के लिए काफ़ी रहेगा मैं आपको और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ नेक्स्ट ओपनिंग साइट्स के साथ विंडो के साथ ये जो है व्हाट्सअप का मेरा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और आपको इसकी डिटेल्स के बारे में आपको मैं पर्सनली मैसेज कर दूंगा इसकी जो लोकेशन एडवांटेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रोलिंग के साथ में ये सब रहेंगे और जो की फीचर्स हैं ये रहने वाले इसके सारे की फीचर्स और जो इसकी पेमेंट प्लान है ओबियसली वो भी आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ पाँच परसेंट आपको अप्लीकेशन के साथ देना है और जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है विद इन फिफ्टीन डेज आपको ट्वेंटी परसेंट उसके बाद देना होता है और जो इसका नेक्स्ट जो अलॉटमेंट आता है अभी क्या एज पर कंस्ट्रक्शन हो गया एज पर कंस्ट्रक्शन क्या है twelve point five percent as per construction with the R C C works और इसमें मेन बात काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं बाद में वीडियो बनाने के बाद में यूट्यूब पे कि हमें क्या इसमें uh, जो क्योंकि आपको बता दूं मैं कि अभी सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए भी छोटा सा मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से टीसीपी का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और थोड़ा सा डिटेल में उसको मैंने दिया हुआ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और आप मेरा यूट्यूब का लिंक मैंने नीचे दिया है इंस्टाग्राम का है आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो और एक लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को अभी जो बिल्डर की तरफ से ये जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है within twenty four hour मुझे लग रहा है इसमें जैसे कि ये बहुत हॉट लोकेशन है इसके पास में जो है कादीपुर इंडस्ट्रीज एरिया की काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ है और अमेनिटीज़ काफ़ी अच्छी है वहाँ पे तो मुझे ये एक ट्वेंटी फोर आवर के अंदर इसमें हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन आने की उम्मीद है मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी अगर इसमें भरना हो इंटरेस्टेड हो वो मुझे मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा मेरा नंबर आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो और इसकी डिटेल के बारे में जैसे मुझे कुछ अपडेट आता है और आप ये भी लिंक देखेंगे मेरे यहाँ से जैसे आपको इन आई आपने नहीं बनाई है पहले तो आप मुझे वो अपनी डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो उसके थ्रू आपकी जो रसीद है वो आप अगर हमारे साथ शेयर करते हो उसका कैशबैक हमें वहाँ पे मिलता है बट एक छोटा सा यहाँ पे इशू आता है कि सेम डे ही हमें बिल्डर की तरफ से चीज़ें मिलती हैं तो आप अगर वो सेम डे ही अप्लीकेशन फिल करते हैं तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे और आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कीजिएगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वीडियो वॉच करने के लिए दोस्तों धन्यवाद थैंक यू लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा जिसको इसके अंदर पैसा लगाना है या जिसको यहाँ पर रहना है और दोनों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन आई है अभी इसके बाद हमें ये लोकेशन फिर देखने के लिए हमें जल्द से जल्द मिले ना मिले इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आपका सजेशन है कि जितने आप एप्लीकेशन लगाएंगे उतनी प्रायोरिटी आपकी बढ़ेगी इसमें thank you for watching this videos everyone